Joo, jako mä tein kauan. Где поделку? Давай, вытекай, вытекай. Joo, ma käin koju. Just Будет 爷爷过节又过，爷爷爷爷过完，爷爷过节，爷爷过节又过，爷爷过节又过完，爷爷。

没丢过，丢过。没有过丢过，哦，丢过一过。 Vui chơi quê quê quê quê Chơi quê quê 我快点去吧，姐。嗯，回家了，快点，快点，快点，快点，姐夫。 아, 그래요. 그래요, 그래요, 그래요. 음.